Hayi ke bahlali njengoba simazi sonke ke uConnie Ferguson lo owekade engumakoti kaShona uh kwaShona Ferguson so uyasichazela ke bandla Nkosi yami ngamagama okugcina ekuwona abhlungu uyazi umuntu wakho mabade umthanda amagama okugcina eniwasherayo mengabe kuwukuthi useyakushiya wena uyahamba nawe futhi uyasala lana ukuthi bagcina bekhulume bathini. So uyasazisa-ke bahlali ukuthi yini la bagcina beyikhulumile ngaphambi kokuba naye omunye athathe indlela yakhe nomunye asale-ke kulelizwe elikantonjambili. Awumeke-ke ngikuchazele ukuthi kahle kahle wathini-ke um, ushona ngaphambi kokuba naye athathe indlela yakhe yohambo lwakhe. Ungakhohlwa-ke mhlali ukuthi u-subscribe-e, u-like-e, ungifolowe kuwo wonke amalokhuzane ama-channel-i njengaku-Facebook ngikhona nginguMpume, naku-Instagram nginguMpume, naku-Twitter uh, nakhona nginguMpume. Ngiyakuthanda mhlali. Hhayi-ke uyasichazela-ke usho ukhoni ukuthi inkulumo yabo shame yokugcina esezothatha uhambo lwakhe-ke uShona ukuthi. yathini njengabantu phela ade bethandana bemathe nolimi Nkosi yami bungakazuzi zonke ley'kandalo eziba khona la emathanda kuma-relationship amanye wabonayo yena nje yakhe ibihlale i-pure i-right be-right bengayenzelani izigwirikwiri yabona njena. So-ke kuyasisherela-ke ukuthi Eh, inkulumo eyabakhona phakathi kwabo ngaphambi kokuba bathathe uhambo lwabo yathi kwenzakalani and ayikho mnandi ngoba eh, kwaba ukukhuluma yena emtshela ukuthi eh, uyamthanda, umthanda forever. uyi-soulmate yakhe. Ngokuthi-ke lona uShona wayengasakhoni ukuthi yena akhulume ngoba phela wayefakiwe lezi zinto phela zokusaphotha ukuthi uphefumule wayengakhoni ukuthi phela uzokhuluma kanjani. Kodwa indlela akhuluma ngayo wakhuluma ngokuthi amukhomba ay'khombe yena ukuthi Yes, yena ungowakhe forever shame. Yoh, yazi kubuhlungu koda-ke kwenzeka wakhuluma-ke kanjalo-ke ey'khomba naye kanti vele uzothi uma ehamba ekhaya seyabe emva kwaloko usethola ama-calls ngakusasa ekuseni asho ukuthi abaphuthumele. Eh, esibhedlela mefika vele-ke njengomuntu ozaziyo izinto ngomuntu oyi-actor elidala uvele nje wabona mebabheka ebusweni ababasebenza esibhedlela ukuthi hhayi kukhulu okwenzakalile. Uyabo incwadi yabo uthi incwadi uyifunde ivaliwe ukuthi la kunani khona lento engizotshelwa yona so kusho ukuthi yena wayifunda ivaliwe nje ukuthi yabo la abizelwe yona sekunje vele, kanti vele indaba isinjalo. Kwathi vele kuqhubeka kwenzakala ukuthi atshelwe wesevele eyifunda ivaliwe. Uyacabanga nje uzoyifunda ivaliwe ngomyeni wakho, ngomuntu wakho obumthanda and ubungalindele ukuthi kuzoba kanjena. Koda-ke izinto ziyenzeka webahlali. angeke futhi zisigweme loko mase isikhathi uNkulunkulu masethe isikhathi sakho sesishayile suke sesishayile sokuthi sekumele vele uhambile njengoba asishiya yena isho ukuthi naye usuka ebekelwe lona ukuthi uzosishiya ngalo leli leyi-30 zikaJulayi ngo-2021 wasishiya kanjalo-ke vele waqhubeka nohambo lwakhe ngoba phela abahlali hlele kushiwo vele ukuthi asakhile lana asihleli lana for good siyadlula singamavizithi adlulayo so kusho ukuthi naye vele wabe sekufisa isikhathi sokuthi vele naye uyadlula uphikelelaphi ekhaya lapho sonke singazi khona and into eyayingimangazi ukuthi umuntu ngisho ngathiwa benizwana kangakanani, mina benginomngani bahlale besamathe nolimi obekuyintombazane ewumngani wami uJabu. Uma ngithi nje nami ngisuke ukumkhumbula ngiyaye ngizwe inyembe ezihlongozele emehlweni. Ngibuthi kodwa manje why angabuye azongitshela ukuthi uhambo langale lunjani? Ukuze nami ngazi phela ukuthi okay masekusha isikhathi vele ngohamba endaweni ekanje but manje umuntu umeke washaya ikhona nje washona ngale kuba very rare uzwe kuthiwa umuntu ubuyile wazokhuluma ngohambo lwakhe ukuthi ufike kunjani ngalena kwenzakalani, nokuthi nje akuhlomise ukuthi wazi ukuthi zikhiphani ngalena nawe uthi uyakhona. Ubusukulungiselele nokuthi akuchazele akugrume ukuthi hlambe yini ekumele uyenzile yini ekungamele uyenzile manje uyabona ukuthi iy'mpikiswano esile emhlabeni ziningi abanye kuthiwa funa ukholelwe ebantwini abangasekho abahlule abanye bazothi kumele uthandaze abanye kumele we-understand ukuthi sesi-confused awusazi okuyikona kona Koda-ke le nto engiyayisho ukuthi mina-ke wena enza lokho okuhambelana nempilo yakho, loko okuzwayo ukuthi umoya wakho uyavuma kwenze ngoba phela la bantu vele uma bashaya ikhona babuye bazositshela ukuthi kwenzakalani. Koda-ke asikho lapho bahlali nami-ke ngithanda ukukhuluma nje. Bengithi ngisho kona lokho ukuthi hhayi-ke amazwi okugcina-ke kaMam Connie Ferguson nomyeni wakhe uShona kwaba yikona ukuthi emkhomba naye e-, emtshela ukuthi. uyisoulmate yakhe ngokuthi lona kwengasakhona ukuthi akhulume ngoba phela wayifakile lama lokhuzana okuphefumula le what is this lento efaka la yokuthi uphefumule so kwangakhoni-ke nithi akhulume wase-ke ekhuluma ngokuthi amkhombe naye naye amkhombe kanjalo so kwakuba kwaba yikona ukugcina kwakhe-ke loko kanti vele uzothi mase efonelwe sebuya ngakusasa vele kanti sevele uthumile Hhayi-ke may his soul rest in peace. Siqhubeke-ke um bahlali singakhohlwa ukusubscribe-a silike sifollowe senze konke nje okuhle bahlali ngiyanithanda ule babayini.